दरअसल जी जी माँ में बच्ची चीकू के आ जाने से घर का माहौल काफी बदला बदला नजर आ रहा है एक तरफ जहाँ चीकू के पिता के बारे में घर वालों को जानकारी लग गई है कि वो कौन है क्या आप भी जानना चाहते हैं तो चलिए इनसे ही सुन लीजिए थोड़ा बेचैन सा हूँ दिल की धड़कने जो तोते उड़े हैं <laughs> क्या बिकॉज डीएनए रिपोर्ट आ गई है और uh, बच्चे इन्हीं की है oh, हाँ। <laughs> गलती हो गई मुझे एक्चुअली उस रात में कुछ याद नहीं है <laughs> याद ही नहीं याद सब है मेरे को और मेरे को और परिवार वालों को बुद्धू बनाने के लिए इन्होंने नया निकाला कि मेरे को कुछ भी याद नहीं बिल्कुल याद नहीं है फेयरवेल थी यार दोस्तों घर पार्टी कर रहे थे तो पता नहीं फिर उसके बाद नहीं याद रहा अब जब घर वालों को पता लग गया है की सुयश ही चीकू का पिता है तो फाल्गुनी अब आप पर कितना विश्वास कर रही है और तो प्यार हो गया इनको मुझसे फाल्गुनी से सुनेश को और प्यार हो जाता है इतना ट्रस्ट देख है ना ये धन्य है मैं अधन्य हूँ <laughs> तो अधन्य क्यों इतनी अच्छी पत्नी मिली भाई अधन्य कैसे हो गए आप अरे मतलब मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ ना यार मतलब मैं कैसे पर धन्य है ये भी मुझे क्या